the major motion picture studios lost an estimated 6.1 billion dollars to piracy. USAs regering hotade Sverige med handelssanktioner om inte fildelningssajter som The Pirate Bay We applaud the Swedish authorities for doing that. This was an important site for us to get... Imorgon så startar rättegången mot grundarna av fildelningssajten Pirate Bay. Vad ska de göra åt saken? De har misslyckats med att ta ner sajten en gång. De får, kan gärna komma att misslyckas fler gånger. Det handlar egentligen inte om juridik imorgon, det handlar om, om politik i första hand. Jag kan med glädje idag meddela att Firefly är uppe igen. In your face, Conway byggt en affärsverksamhet man levt bra av som bygger på att man förmår andra att begå brott. Vi har ju begärt då en summa på 93 miljoner. Så fort det kom ett mejl från rättighetshavare, varför gick det till dig att svara på det? Jag uttrycker mig bra i skrift, till skillnad från till exempel Fredrik. Gottfried is the stupidest person in the entire history of IT. He needs to look himself in the ass and take his own life in his hand. Här träffades ni första gången, IRL. Vi använder väl inte uttrycket IRL, vi använder AFK som betyder away from keyboard. Vi tycker att det är på riktigt på okay. internet. för abstinens. Jag har inte nätat på hela dagen.